asta vreau să-ți vorbesc despre a chiui. <laughs> Pe cuvânt. Mă gândesc la bunica mea de la țară care mi-a spus uh, uh, Silviana, când o să mor, să mă jelești, să chiui după mine. Mi s-a părut așa săraca... Na, așa a fost învățată și ea. Apoi uh, copiii de la grădinițe chiuie cu adevărat. Apoi când mă gândesc la unele melodii populare românești. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui! Apucă râsul! Kiwi! Că acum, și acum vine și mie să kiwi. Bine, sunt lângă casa poporului, probabil de aia. Uh, mie mi se pare că ar trebui să existe în fiecare firmă uh, de IT, de avocatură, de orice, un spațiu de kiwi <laughs> pentru că angajații sunt triști, sunt triști dansat, ne băuți cafea, ne ve nu-ți vesel, înțelegi? Pentru că asta înseamnă a kiwi, înseamnă a propune Guvernului României să facă un spațiu de kiwi în fiecare firmă, nu, să dea o lege cum fac ei. <laughs> Pentru tine ce înseamnă kiwi? Ceau!